bé bé không ai vậy em em em em em cái gọi là sao cái đó tiêu bora sao bé cái gì này cái bé đúng không anh ai không ai cái họ cái họ biết cái tụi coi đấy bé biết đấy bé bro làm đúng bao giờ làm bro ok bé đi rồi really biết tụi lo cái gì bé ok lo cái gì đang làm này dia dia এই ভাই আজি হৈ গলো হাই মই উৰি আছো মই লীন বাবা খাই দাই সুদত পুৰা আছিল টেনচন ত নাই নাই ৰেপ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কৰো পুৰা হাই ফাই ফ্রেন্ডসবোৰক আহে তাৰ চক বাই বাই আছে গ্লক ইয়াতে কাৰো কথা নাই এয়া গুণ্ডাগিৰি নহয় এইটো গেং হয় ভাই ৱালপাৰা আহিবা তোমাৰ ফাটি যাব ভাই ৱালপাৰীয়া ল'ৰা কাকো নকৰো ভয় ক্লাবত গান গাই হিৰো আলম হয় তই ইয়াতে লেবেল নুচুটাবি তোৰ বাপে আছে ৰয় ৰেক্স অনলাইন বেবি ন লাভ চৰি চৰি তোমাৰ লাভক দিলো ফাক কাৰণ তুমি কৰা চাক আজি য'তে ত'তে ৰেপাৰ বলে পইচা পাতি খাটি খালে নৈৰ মাজত মিয়া চলে লুংগি দাঙি ৰেণ্ডি চুটে ফটন নামত জুৱা চলে নিচা পইচাৰ নামত ড্ৰাগছে ল'লে বাইকত তলত মানুহ পৰে গছত তলত চুদন চলে ঘৰৰ পৰা পইচা মাৰি ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক কিনি ল'লি ছোৱালীটো পিছত বহাই অয় ৰুমত ভালখান গোটাখানে অত আগুৰে আহে তুলনা নাই কৰি আছো আমি আমি ফ্লেক্সিং ভাই নৱপ্ৰজন্মই কৰে